сега ще си поговорим за зимни гуми и за това нови ли да бъдат или може да минем с втора употреба в духа на емблематичния вид, с който навярно всички знаете. За ние българите сме истински магиосници, трябва ни минимум 1000 лева на месец, за да оцелеем, ама ние се оправяме и с 500. Естествено, за да обоснова мнението си и мнението на нашия екип по този въпрос, ще вкарам в действие техническа терминология, както и принципи, твърдения и понятия, научно доказани, както теоретично, така и експериментално. И така да изпол... за използването на зимни гуми. Определено помага при наличието на влушена пътна настилка в комбинация с ниски атмосферни температури. В подобна ситуация гумите, изработени от специални смеси за експлоатация при Ниски температури на въздуха запазват своите качества и най-вече своята пластичност, което позволява по-добро сцепление и съответно по-добър контрол на автомобила при спиране или при ускорение или при завой и така нататък. Това ще рече, че такава гума определено ще ни е от полза в критична ситуация. Ако гумите са нови, имаме гарантирано условие, че при ниски температури на въздуха ще имаме добро степление благодарение на запазената пластичност на гумата. Ако са втора употреба обаче, какво тогава? Тук няма еднозначен отговор, просто защото няма как да знаем най-вече как са съхранявани и експлуатирани. Какво имам в предвид? Една съвременна зимна гума запазва своите качества, съответно добро сцепление при ниски температури няколко години. Около 3-4 при това, ако се съхранява и експлуатира правилно. След това, какво да ви кажа, пазарна економика, трябва да има консумация. Какво ще рече обаче правилно съхранение и експлуатиране? Да речем, че автомобила, с който е ползвана гумата, се паркира в гараж. Това е едно. Или пред блока, изложен на пряка слънчева светлина през деня. Да речем, че гумата през лятото се съхранява на тъмно и сухо място. Това е едно. Или пък е оставена на двора на пряка слънчева светлина, друго, или пък си се експлуатира и през лятото. За тези варианти може само да гадаем. Но едно е сигурно, няма как да сме убедени на 100% в нормалната експлуатация и съхранението на втора употреба гума. Това ще рече, че зимната гума, даже и на една-две години може да бъде с сериозно намалени свойства при ниски температури, т.е. да няма тази пластичност, респективно сцепление при ниски температури. Има един параметр, в който може да бъдем абсолютно сигурни и това е грайфера на гумата. Това е единствената величина, по която можем да бъдем санкционирани на пътя. Минималното изискване е 1,6 мм, а производителите на гуми препоръчват дълбочината на грайфера на протектора да е минимум 4 мм. Искам обаче още веднъж да подчертая за тази пластичност и съответно по-доброто сцепление при ниски температури на въздуха. Да речем отрицателни и да речем наличието на сух асфалтов път. Дълбочината на грайфера не е определяща. Дори ще имаме по-добро сцепление при гума с по-малък грайфер. Друга обаче е при мокър, заснежен път, при наличие на киша и така нататък. И тук вече идва и ред на една широко разпространена практика да поставим две чисто нови гуми и две стари, пък другата година ще си вземем две нови и ще ги завъртим и така нататък. Сега преди да поговорим как е по-правилно, отпред ли да ги сложим, отзад ли, искам да обясня следните случаи на движение на автомобилната гума. При нормално движение на автомобила и плавно спиране имаме на лице чисто търкаляне на колелата, респективно на гумите. Това е възможно най-добрия вариант. При рязко спиране на автомобила, така нареченото аварийно спиране е, е на лице при плъзване на колелата, а при пълно блокиране на колелата имаме чисто плъзгане без, да търка... без търкаляне. Тук е важно да споменем, че колкото е по-малко сцеплението с пътя, толкова по-лесно настъпва този режим. И сега, остава случая, при който имаме буксуване на двигателните колела. Това се получава обикновено при потегляне или при изкачване и при настилка с ниско сцепление, трева, вода, лед на пътя и така нататък. Сега връщам се на това къде да сложим новите зимни гуми. На предната ос или на задната, ако разполагаме само с две нови. Някои казват, ако сме с предно предаване, да ги сложим отпред, а старите отзад. Ако сме с задно предаване, да ги сложим отзад. Добре, но ако погледнем по-подробно, съветите, дори от такива от производител на гуми, се казва винаги новите зимни гуми отзад, т.е. на задната ос. Сега, ако се върнем на различните случаи на движение на гумите, на автомобила и ако погледнем случая с движение при потегляне и движение при изкачване, подаречем за снежен път, тогава, ако новите гуми са поставени на двигателните колела, ще имаме по-добро сцепление. Автомобила по-трудно ще пробуксува, той ще има преимущество. Защо тогава по предписание се казва да ги сложим на задната ос, ако дори ако двигателните ни колела са предните? Ами да погледнем случая с приплъзването, при спиране. Спирачната система на автомобил е така настроена, че предните колела спират по-силно от задните. Тоест няма да навлизам, тук няма да навлизам в технически детайли, но ако сложим нови зимни гуми отпред, а отзад старите, или даже в някои случаи летни, какво получаваме? При автомобил с предно задвижване ще имаме по-добро сцепление на движещите колела, но при спиране ще подчертаем още повече спирачната сила на предната ос, което в някои ситуации може да доведе до загуба на контрол. Сега, някои колеги с задно задвижване ще си кажат супер, аз съм с задно, новите зимни гуми само отзад, хем по-малко буксуване, хем по-малко приплъзване, идеално. Нека да ви разкажа една история за автомобил с задно задвижване от преди повече от 20 години, когато жигулата не беше екзотика. През тези времена обаче зимните гуми си бяха екзотика. Човека зад камерата е мой съученик, още от първи клас, но историята е някъде от 11 клас. Та тогава, както се досещате, това е било през зимата, имаше сняг. Нашия герой решава да дойде с колата на училище пътя не е дълъг, около 2-3 км, обаче по средата на пътя имаме спускане с завой по посока на идване към училище. И на едно от десните завой, при спускане, както казах, човека завива надясно, но жигулата продължава да си върви направо и спира едва в мантинелата. Сега имаше материални щети по колата. Естествено, тогава можеше да си изкарал курсовете за любител шофьор още на 16, но трябва да навършиш 18, за да вземеш документа. И естествено, моя приятел беше взел жигулата без да пита баща си. И естествено, тогава колите са били от картон. За кремвиршите не знам, но за метода на Монтесори баща му не беше чувал. Тогава методите на Макаренко си бяха съвсем валидни, <laughs> абе накратко бра ядове с тази мантинела. Ма какво общо има това с зимните гуми? Сега жигулата е с задно задвижване. Да речем, че има зимни гуми на едната ос. Правилната би била задната ос. И по отношение на буксуване, и по отношение на спирачна уредба. Но при спускане и ляв завой, десен, при наличие на сняг – без да използваме педала на спирачката или гъста, ако имаме зимни гуми на предните колела, имаме по-добри шансове за контрол при завоя. Естествено, е важна и скоростта и други фактори, но това, което се опитвам да кажа е, че не винаги при всички ситуации имаме правилно решение за нови зимни гуми само на една от осите на автомобила. И в този ред на мисли, нашето мнение е, че компромисният вариант при липса на средства е да поставим 4 еднакви зимни гуми, втора ръка, комплект, отколкото две нови и две стари. Друго важно нещо в цялото това видео, което искам да кажа, без да ви звучи поучително, ваше мнение, но и вие си носите отговорността за това решение. Дори нови 4 зимни гуми в условията на сняг и ниски температури, хлъзгав участък, Даже без сняг има реална предпоставка за загуба на контрол върху автомобила при резки неадекватни решения от страна на човека зад волана. Така че имайте едно ново. Това беше и всичко от нас в това видео с пожелания за безаварийна и до нови срещи.